完璧なコンビネーションだ俺についてこれる奴はいない 界を突破する何本の剣を持ってると思う俺の刃の前では皆平等である Erecting soon. むことは全ては生まれつきの才能だ。何本の剣を持ってると思う 俺の刃の前では皆平等である限界を突破する羨むことはない全ては生まれつきの才能だ けないぐらい生かした戦い方だった羨むことはない全ては生まれつきの才能だ 何本の剣を持ってると思う羨むことはない全ては生まれつきの才能だこの剣は心のままに動くはっ 俺についてこれる奴はいない限界を突破する俺の刃の前では皆平等である destroyed. An enemy has been slain. 羨むことはない。すべては生まれつきの才能だ。何本の剣を持っている team destroyed a turret. An enemy has been slain. 顔に負けないぐらいに 生かした戦い方だろ俺の刃の前では皆平等である限界を突破する 詐欺の行く先に剣が届く Team destroyed Turtle a turret. resurrecting soon. 全ては生まれつきの才能だ何本の剣を持ってると思う限界を突破する この剣は心のままに動く限界を突破する羨むことはない全ては生まれつきの才能だ 影の行く先に剣が届く羨むことはない全ては生まれつきの才能だ俺の刃の前では皆平等である 羨むことはない全ては生まれつきの才能だ顔に負けないぐらいに生かしが戦いよを突破する何本の剣を持ってる を突破する Legendary! An ally has been slain. Legendary! Our turret is under attack!

羨むことはない限界を突破する生まれつきの才能だ限界を突破する限界を突破する

Your team destroyed a triple kill! Maniac! Savage! Shut down! turret!